Nah, ini di sini ada dua patok tanah aset KAI. ini kemungkinan bisa jadi juga relnya tertimbun di bawah semenan ini di bawah cacoran ini karena tadi di jembatan masih ada relnya ada kata juga sini ada patok juga nah itu kita juga ada lagi saya, saya pakai ya kan ini jembatannya agak panjang nih Nah, di sini ada jembatan lagi. Ini ada tan pembuatannya ini ya. Kalau itu kan bagus. Eh ada, bentar. Nah ini apa tulisannya? Direktur Dokter Woleson Leiden 1867 wis satuan ini jembatannya berarti dibuat di Belanda tahun 1867 ntar saya foto buat thumbnail Leiden University ini juga sama dijadikan oleh warga untuk jalan akses antar kampung nah di sini nah ini juga ada nih ini agak jelas ini Leiden 18 1867 sudah tua juga nih kita saya foto juga nih jadi rata-rata nih jembatannya 1867 untuk oralnya diangkut ke sini 1893 soalnya mungkin juga tertimbun di bawah sini soalnya ini kan dicor oke lanjut lagi dikit lagi ini sudah sampai sampai titik percabangannya nasional 16 jadi saya lanjutkan sampai Purwosari saja